Eh, mi nombre es Mohamed, eh, tengo 20 años y, eh, soy marroquí. Estábamos casi 80 personas en la patera de 6 metros y al final 40 personas no han podido llegar a la patera porque el medio no sabe nada. Y la verdad yo lo que quiero solo que mi madre esté bien. Yo porque antes el año, el años pasados me pasaba muy mal. Y cada día me lloraba y, pienso en mi madre. Pero ahora paso a paso y todo va a salir bien, si Dios quiere. Cuando he salido del centro del menor no tenía hasta el permiso de residencia. El centro no ha encontrado ningún peso eh, del mayor. Por eso he salido sin permiso de residencia solo con el pasaporte. Hay gente buena, hay gente mala, como en todo el mundo y la verdad esa gente me ayudaban mucho. Que hay mucha gente juzgando ti. A mí me duele mucho cuando, por ejemplo, cuando vernos a alguien o así pasamos por la calle y, y, ríemos así, hay gente que cambia el camino. Y eh, quiero decir una cosa, una frase, nunca juzgas a un libro por su portada. Me, gustaría salir con unos amigos buenos o amigas y eh, me encantaría también ir al gimnasio, jugar el fútbol y hablar con unos amigos de verdad, ¿sabes? Para que piensan para adelante. Ya estoy ahora en un piso de mayoría y estoy haciendo práctica, la verdad, y porque yo estuve en tristeza, depresión y muy mal, malísimo. Te lo juro, y gracias a Dios, ah, por eso yo prefiero pasar mi tiempo en el trabajo o así, una cosa importante, ¿sabes? Es odiar y, quiero aprovechar mi edad porque el tiempo pasa muy rápido sin, sin sentir. Si yo miro atrás, Mero solo lo que he vivido y lo que he sufrido. Y nunca voy a decir que he aprendido, porque seguimos aprendiendo.